undi ku rwego rumwe nawe ariko mpamvu byashoboka ko byibura umunsi umwe twazagirana ikiganiro byibura nk'abantu cyangwa se ukanambwira byibura nk'umukozi uburyo nakora akazi kanjye neza cyangwa se ukananshimira n'uburyo nkora akazi kanjye neza byibura tukanagirana ikiganiro nk'abantu turi kuri revo hari urukaciyo uri umusore ukoze ariko ukuriye ubusa ku myaka yawe cyanagura amasaha n'amezi abandi baririyeho si ukuvuga ko ngaho umusanzu utanga kuko nyine abandi benshi nk'aho ubuzima bwashoboye ngo baze mbaho akazi bafasha mu buzima bwizewe gukomeza kuguruka neza maneka urabizi ko abantu bakora muri resitora cyangwa mu kabari atari uko ubuzima bwabananiye hari ababikora babikunze hari n'ababikora barabyigiye bari na purawudi yabyo batewe n'ishema n'uko baba babikora ntabwo ari uko buri muntu wese ukora mu kabari ari uko ubuzima bwabananiye there is only one relationship Bütün büyütüyor. You clean the table or you get fired. hey, hey, dore ni Faruku mwatwakira ubushize mwana Faruku sha Oh, can this day get any worse? Yo! What? Farouk, my man! Yo, what's up? Man, what's up, bro? Man, muricare cyangwa cyangwa ntabwo mwicare? Mwicare cyangwa musohoke Easy, bro. Okay, first of all, izina going to ari Farouk. nta nubwo ari faruku nk'uko n'abandi babivuga bari kubyumva amazina yanjye ni paru p a r u biri kumvikana banza reka njye kubaza ibintu by'imisiferi nyine turabizi twaganiraga ibibazo joke ntabwo ntabwo ndi kongera ntabwo ari uko nanjye ntakunda joke ndazishimira cyane ariko nta mwanya mba mfite this is a place of work not an employment office. Come on, bro, we just joking, man. Hey. Niba muzajya muza hano muje muje gutesha umutwe abaseriveri. Uri kubyumva? mutwikuriraho gusa ibyo ibyo ntabwo bizajya bivamo ariko bro nkibaza ko hano ari muri resitora kandi muri resitora umuntu aganira n'abaseriveri it's kind of customer care wowe wari watanga eh, nani tip eh wari watanga tip eh keya y'abaseriveri iri wari watanga tipu numara gutanga tipu umunsi umwe nushaka muzazi wanjye muze mbatekere mbagaburire mbahereze byeri munywe uri kubyumva ariko mbere yuko mutanga tipu niba mutajya gutanga tipu cyangwa iki cyose urumva ntimukaze hano muzanye muvanye ibyo mwakuye ahandi umunsi wose ngo muze kuze kudutesha umutwe hano baravuga ngo iyo utishimiye uko bikorwa uraza ukabyikorera urikubyumva nawe mbazanira iki ndabona muri kurebana mutamenye ibyo mushaka ubwo ndabazanira nk'ibisanzwe musanzwe musanzwe noella ko bose tubyemera dushaka urukiko ari cyo yabadushakira noella iyo umubose wakubwiye ngo aragushaka ugomba kugira ubwoba tukigira ubwikeko ariko wenda wasanga harimo ikintu kizajya ariko toni ntukagire ubwoba kuki utumva ko yaba agiye kubongera umushahara se ukaba urimo gutitizwa n'ubusa niyo wabonye abantu babongeze umushahara babahamagaye gutya barenze ubu umushahara ni ikintu cy'ibanga nta muntu nta na rimwe bashobora guhamagara abantu ngo baze babwira umushahara ari babiri ariko wenda ashobora kuba agiye kubabwira ko ku mafaranga mwahembwaga agiye kubongerera wenda bikaba bikiri ibanga don't you have something to do icyo nzi cy'ukuntu rwose akunda nta kintu kibi yaba agiye kubabwira yashatse kuvuga iki ngo bose aramubona ko zari ahoho hari ukuntu bose yifata akagutoresha wenyine ibyo kuntetesha byo uko nkora cyane ariko ntabwo bihuriye no kuba yankunda kereka nimba nkunda nk'umukozi mwiza nyine hold on ese ikintu ikibazo nari cyo kubaza kuki twohereza abantu mu mahanga ariko twebwe ntitujye hari ubwo twari twohereza ku buntu nawe niba wumva ushaka nko kwiga nka masitazi ufite amafaranga uzatubwire mhm. tukohereze we n'izindi fizi tuzazigushyirira mu we <laughs> nandi na boyifurendi wawe wari use kandi aje mande koko ubu niba ushaka ko mwenza adahari ngo nawe ukwiyenzeho ubundi se parubona yabasha kukwishyurira izindi fizi duca nk'ibyo bintu bya paro ninde ubivuze koko nivugiraga boyifurendi wawe mushyashya bose that's not fun kandi wongera kubivuga turashwana sinabikubwiye wowe twumve none icyo dufite ibi byose ariyo shaho uravuga ngo wasubaza iki abuse mwakwicaye imana umukobwa dusigaye tumutera iseseme ku buryo atagishaka no kudusuhuza wari ubatswe nka What do you think is going on? I'm busy. Mihorere, ndaje nkwereka uburyo duhereza attention. In his office. Oh my god! Mom, uri kwimuka uzi nta kintu na kimwe kiri kuri firigo nuriva nta kintu na kimwe wakora ngo ntafokase kandi nawe ubwawe urabizi okay what is going on with you bro okay let me let me tell you what's going on yeah yeah so akazi ndiho ni siteresi gusa nta kintu karimo karangiza karimo karangira siteresi gusa umukoresha wanjye ibintu byose mhm. so sinkibona umwanya wo gutekereza sinkibonera umwanya nowera nta kintu na kimwe ngera hano nanananiwe ku buryo ntabona n'umwanya wo kwicara ngo nanjye ubwanjye nitekereza none se ugiye gukora iki we mani natunze akazi keza natunze amafaranga menshi ahagije yamfasha gukora ibyo nifuza ariko ubu ngubu ikintu usigaye kiza mu mutwe cyonyine ni nowera kandi nawe mba mfite ikibazo cy'uko umunsi umwe azashida gutya akabona ko nta fiyuca mfite urumva hakansiga that is not going to happen bro kubera ko nimba hari umuntu <clears throat> ukunda ni nowera kuko uzi ko hari igihe njya nibaza niba waranamurogesheje imana kuko aragukunda by'ukuri uriya mwana You know I can kick your ass, right? Faru, nimba hari shuwa deal wakoze ikarye. Umbwiye amana ngo ni nawe. Kuko we agukunda by'ukuri reka nkubwize ukuri. Bibiriya turatuna umushwana buri munsi buri munsi mwashwanye hasi hejuru. Abaye ari ugenda yakabaye yaratugize urwitwazo akaguta. Ariko still na n'ubu muracyari kumwe. Umuntu yahinduka amana. ya Ariko yahinduka. ese ubu toni akomeje kujya amushyiramo bya bindi amushyiramo amubwira ukuntu amwereka ukuntu nta umwana mwiza n'ibiki cyangwa se ko ntamukwiriye n'iki urumva erega nkeneye kuba byibura namusohokana ahantu heza akeneye kuba nawe yakwinjoyinga nkeneye kuba najya amugura utuntu twa hato na hato tw'ubwenge kubyumva byibura nawe akaba purawudi y'uko dukundana mani wamweretse apurikasiyo ko ashobora kuba yayikunda mani <laughs> paro ntabwo yabijyamo uyu nguyu ndamuzi nibyo najyamo mani uyobewe ko uyu paru ngo amafaranga ngo atabiriye icyo atajya ayafata <laughs> aze uribuka paru atora umushandiko w'amafaranga akawusubiza nyirawo cyakoze paru nuna cyane uzaba wize ndababaza nibiki ntajyamo oh. nta kintu na kimwe mfite mm-hmm. i'm mm-hmm. urumva man pride is a rich man game urumva yeah so ni ukuvuga ngo niba muzi ahantu twatora amafaranga ni mumbwe tujye kuyatora iki ntajya muri kuvuga uvuga ngo ni apurikasiyo ya betingi ni ikiranga sinakubwira mwana man i have no time to waste man don't don't waste my time none se watubwiriraga iki ko icyo ari cyo cyose twakubwira wakijyamo kugira ngo ubone amafaranga let me explain to you boys how life works okay mu buzima nta shodiri iribaho you do research you plan then you take action wowe ubyumva ibyo ngibyo murimo ni imikino y'amahirwe babyita imikino y'amahirwe kandi igihe ntabwo nizera mu mahirwe okay so if you will excuse me i have so many things to do so let me focus ariko uzi ko iyo application muhira kuyiriramo ibihumbi mirongo ine yewe mwete gatoya ndi mafumbire uvuze uherutse kurya n'ibihumbi mirongo ine ntihapegarane hereza muhira kwerekeye uyavuga wikorera nguwa ngo uza hano urumva ugashyiramo amafaranga yawe wamara kuyashyiramo none se kuhita ukanda mm. igihumbi cyanjye bakiriye none kumbwiye ngo ushyiramo amafaranga ngo uhite ukanda ah, ahubwo se hakoparo none wowe binikira urambwiye ngo ushyiramo amafaranga uhite ukanda si uri umurangere kuko babikora uzi ko mu gahumbi ariko konyine nari mfite ah, umwana byihorere nawe ntukabe cipu wamurezewe eh, ibi ni iki dore ibi ni iki eh, so dirawini no i win gute se uri kandi aryo betting eh? no betting amafaranga yanjye oya buretse gake oya buretse gake kandi kandi akamubwira ibi ubu betting mu yanjye wa mwana w'imbwa we umwana w'imbwa mwana arampuguje amazu rero se uri ifoto ka amafaranga y'umuntu none se amabone ariko ndakeka wabonye ukuntu babigenza ishake muri telefone yawe ubundi wamumara mbaza ngo waje aha gushira bine umve mbabwira icyo kora nubwo nubwo ibintu by'amahirwe ntabyizera ariko ibi ngibi nshobora kubikina uremeye uremeye kabisa ariko ari n'ayanjye let's drink and celebrate how about that no why don't you go out and let me focus how about that anisoni hmm. man that is not good I, don't care. You know, we're not, not nice. That is not very nice. I don't care. ibyo bibine n'ibyanjye utsindiye ni byumva byo kuvuga ngo yo mani se nibi sinari kukikwishyura se igihumbi wavuye muri ayo amawo amawo just go man amawo man you living eh look at that guy we we kukiri hano uracyakoreye okay aka nakomera n'ubona muhira agiye ujye ujyana nawe ntabarezemo <laughs> ah, Hello, ladies. Hello, boss. How are you? We are fine. This is not have a change this But I have a good news. You Nimekuli telefone uh, ndi kuvugana na ba agents wacu and uh, batwonye ibihugu bibiri wow. yeah. harimo Poland na n'ibirwa the Philippines so niyo mpamvu like kuza kuvugana namwe face to face kugira ngo mbabaze niba pressure tugiye guhura nayo muzayihanganira tuzayibasha rwose rwose ntugire ikibazo tuyihamwe ndakeka nta cyatinanira that's my ndabizi ko aho uri ni mu maboko mazima you're welcome uh, Nana ntabwo namwe nabibagiwe vraiment akazi kanyu muri kampani ndakabona kandi cyane so appreciate you ladies very much thank you boss iwoka ni iby'agaciro kubagira n'umugisha eh? so rero mbareke si byo musubire mu kazi mutahe mubone ko mutaha hakiri kare kugira ngo mujye gutangira wikendi neza kandi munaruhuke hakiri kare Cuckoo from Monday. I need double speed. Double speed. Okay. Alright. Well, my file was design. Mm. Okay. Alright. So have a good day and have a nice weekend, y'all. Yeah, thank you. All right. Nana. Nana. Nana! What? Ah. What the hell is wrong with you? For God's sake, that's your boss. He is your boss. Huh? bite kumurira kuri n'imyenda utari inifomu rega waje kwisigisifayinga ahangaha imbere ya fasinasoni ubundi wowe ni kubera iki ibintu byo kwiseswaseswa ubonye umunsi ugiye ushimye ugomba kunezerwa hey ni mu kazi ishusho ni ubu uri kunyiyenzaho Go to help her. I'm so sorry, babe. Wari isitonye uramuzi ko nateye. Gusa ni ibiki bisekesha? Mubwire ukora kuvuzeho mwazarwana muhuye. Mubwire uti he's so dark, not gold son of turi mu kazi aya magambo yawe ntabwo yemewe hano mu kazi. Shushu Baloo. ndi mu kazi reka nze kukuvugisha nsoje n'ubundi toni ntabwo yakemera ko tuvugana oya bebe ntabwo nahita nzi iwawe nonaha ndananiwe ngiye kujya iwanjye nduhuke muri dushe i need an yego iki gitekerezo cya masaje wari cyari cyiza cyari inyamibwa pe ariko urabizi nyine masaje zakuntu zitinda inyuma watangiriye buru ariko njye ntabwo ndi buru kubera ko nkeneye rimwe na rimwe akaruhuko ariko muri wiki ejo ni weekend nzaba mpari niba utazakora twakwirirwa ok ahubwo ubwo nzakureba ejo bakundana pe hari ukuntu abantu bavugana ukumva urukundo rubariho hari n'abandi bavuga rwose ukumva ni ibintu wabonye muri filime baba bateraniye imitoma y'aho ngaho y'uburofa ukaba wumva mbese ni nka sikiripiti wabonye muri boliwudu <laughs> reka buriya rukundo rutari mu bucuti nta kintu ruba rumaze buriya hari niwe mu murika wa mbere ubaho iyo bigeze mu rukundo ariko ukuntu agenda utuntu agenda agorera tugatuma nyine nibagirwa ko ari ndageka guhera nyine utuntu agenda agorera twa hato na hato ariko nyine ku buryo bwe ukuntu aba yabikoze bihita binyibagiza ko ibyo bintu byabaye erega n'ubundi icya mbere ni ukumvikana kubera ko iyo hatabaho kumvikana nshya nawe umukunzi wawe rwose yakugeza ku kwezi nawe yakwicazanya n'imana ntabwo ushobora kwishima rwose ariko ubwo ni gute utakwishima uri kumwe n'imana ndabona ni gute uvuga ngo uhora wishimira ukuntu we na poromora mushwana hari abantu se badashwana wese duhora dushwana ariko icyiza ni uko mugomba kumenya ko hari ikibazo cyavutse mukagishakira umuti iyo kominikasiyo ihari no kwizerana ibindi byose bibikubitaho bigwa hasi ariko uzi ko mwakomeje muravuga ukagira ngo undi muntu turi kuvuga ntabwo ari parunze ubwo mwataramye wagira ngo ni undi muntu cyoko zaratangira waratomboye ni ukuri hari abantu ni abantu bake cyane bagira urukundo nk'uko uhora uvuga paru parahora kuvuga hari abantu benshi babyifuza ariko babibuze sorata paru ntuzamure kure urukundo rw'iki gihe usanga abantu bafite ikintu kibahuje icyo kimwe cyarangira cyonyine ugasanga baratandukanye ariko nkamwe muba mufite ibintu byinshi muziranyeho mwatandukana n'igihe runaka mukazongera mugasubirana would you shut up both of you twajya mu muntu uri kuvuga ntabwo ari paro tuzi tuzi uyu paro tuzi paro umwana ntabwo akwiriye ntabwo akwiye ikiganiro kirekire nk'iki ngiki woshya n'undi muntu utaze muri ahantu kuvuga paro umva nkubwire toniye nyamara nubwo wigira nk'umuntu wanga paro ashobora kuba ari no mu nshuti zawe za hafi ahubwo ubwonko bwawe bukaba butarashyiraho ko ari inshuti yawe arega n'ubundi kumwiyangisha gutya ni ukugira ngo ahaze umutima we ntacyo afite amwangira <laughs> shati a ese ubundi we na muhira gute ko nta kintu mwigeze ninde uvuze ibintu bya muhira bimeze gute buriya ngaho toni asigaye agirira umukunzi nawe hmm. na na nabyo waruze kareka noneho w'inshuti ya baro ikiyongeyeho <laughs> ndabivuga ubwonko bwawe nibwo urabwakira oke oke oke oke oke fara umwana mwiza nyine byora uvuga gutya Eh, Benjamin. Salama salama. Yego mzee wanjye. Ewana, nshaka nshaka kongera ku betting man. eh, nijoro nijoro naraye amafaranga menshi cyane kandi ari bwo bwa mbere, urumva ahubwo mfite amahirwe. Eh, ahubwo mbwira bimeze bite? Okay, reka umve ngiye kuguhereza amakipe nshaka umbetingira nguhereze na bya bindi by'imibare unshiriremo. yego ahubwo mbwira bya bindi by'imbwa zirukanka hariya ngo bimeze bite ngo iki ntabwo zikiruka kubera si iki zitakiruka ariko uranyumvira none se kuba mutari gukora kuri office ibindi ntabwo bikorera online imbwa sose se kuki zitirukanka online ariko ntabwo uzi ko hariho n'ipusi ku kuki imbwa zo zitaba ku mbuga eh? ok basi mbwira weho n'umugore wawe mubanye mute kugira ngo mbabetingeho ndabizi ko divorce yanyu rwose nayirya babetingeho kuri divorce haro ako ndebera arakiranko by'igiginga eh, eh, arabizi ko ya divorce ntago yarya arabizi cyane yeshi eh, <laughs> Urugo mbona you have no idea listen nijoro muhire nawe uri babaje hano banyereka eh, nani application umuntu ashobora gukorera amafaranga mm-hmm. and i was like What? exactly you know so gusa nyuma baje kunyereka ukuntu ikora n'ibiki byose and i was like wait a minute that, that's exactly what i said ahubwo wagira ngo wari anyway uretse gato ibyo ndi kuvuga byose uri kuvuga acu wagira ngo nariye mbaje reka nzo nsobanurire uvuga ngo muhire nawe uriho baje hano nijoro wandika apurikasiyo ushobora gukorera amafaranga byoroshye oke tuvuga ngo icyo ukora ni ugufomboza ibintu runaka ukavuga uti ibi bintu runaka biraza kumera muri ubu buryo runaka ubundi ayawe ukayarya so simple kandi urabizi ko mu bintu byo gukoresha umutwe ndi uwa mbere kuvuga ibya betingi yeah exactly ahubwo biriya bikunze umuntu na kariya kazi yakavaho nkikorera ibingibi byonyine i'm so hyped right now shusho wanjye rwose nugiraga ibyo wavuze si ukutagushyigikira ariko sinzi nimba uri kumva nimba betingi ari amahirwe hari nayo mpamvu babyita imikino y'amahirwe nta muntu uhirwa handeredi pasenti wenda umuntu ushobora guhirwa rimwe cyangwa kabiri ariko uhora uhirwa ntabwo bibaho ushobora gushiduka n'utwari ufite uduhombye ahubwo nk'uko wabyivugiye ko ari uwa mbere mu bantu bakoresha mu mutwe wabo numvaga nyine washaka nk'ikindi kintu kwa ariko nyine uzi ko kivuye mu mutwe wawe nyine iyo utangiye kuvuga ibintu by'ubwenge rero uba uri more sexy sharp stupid okay let's go make icyo uteka cyose n'ubundi ndakugira desert sikana abantu badukurikiye abo bantu uhora uvuga badukurikiye ni bande abantu bari ku kazi cyangwa mu rugo n'ahandi hose bakazagumira rero ubwo nk'umuntu uri mu kazi wake ndeyi mayindi ya bizinesi umuntu uri mu kazi aba ashaka iki mu rugo rwanjye ubundi ngo bimumarire iki wenda abashaka kugira ngo arebe uko azabandi zubakwa cyangwa se atukunda <clears throat> tubahishe none uwagiye ureka uburaya umuntu aba gute indaya umuntu akora uburaya gute ku mukunzi just one piece ubundi njye guteka just one come on man maze n'inyoni zisigaye zitanga ni imisaya itatu mani none wowe uriho amakama <laughs> faru ah wongere kubetinga gusa god damn Hé, hey, Benjamin, umva umve mani eh hari hari indirimbo ya Bruce Melody igiye gusohoka ahubwo nshyiriraho ko izagira views ibihumbi magana atanu mu cyumweru kimwe mwa eh ntabwo madamu wanjye ntabimenye ko ndi kubetinga sawa <laughs> bebe ubwo rero bari buze kujyanayo abakozi bakajya bagutuka ntugire ikibazo manage nta hari kandi wunzonga so all is well nizere ko utangiye kubetinga ariko ok cyo na betinzi rya nyuma ariko ibi ntibicamo noneho n'aya modoka ndayikugurira aka kazi karahita gahinduka amateka ntubigireho ikibazo ntabwo ufashe ese harya bijya hepfo nani yo cyangwa hasi nkamufasha ntabwo ndi kubona ahantu gushyira mbega ngashyira ahantu gusa ntabwo utitaga isaba twakira asaba barazi kubera icyo wumva nta pasiyanse wagira seriveri uzi uko twakoresheje mm-hmm. hmm? mm-hmm. ni komande ni reserivasiyo babyita mu dusega afternoon. <laughs> no, that. You look so good. Thank you, honey. Oh, sure. uyu muntu se wamubujije gute gusohoka cyakubwira ko ariyo wansohokanye shana iyo wabinkizemo pe aho gusanze nawe ndi kumubaza impamvu yanzanye ahantu akorera mfite ubwoba ko muri buze kumukoresha oya ibyo ntabwo twabikora ahubwo nkumbuye gusohokanya hano nuko azi ko twebwe abuze ayo kwishyura twamubabarira ntacyo twamutwara ariko kuko mumvuga nkaho ntahari I'm here, you see me, right? Tubakiriza iki se patron? Eh, very funny. Umbe, utuzaniye icyo kunywa ngo ugende utukorere ku manda yacu. Muyizi se? Mujagaraza? Nobera, we ni icyayi. We ni agasembuye cyangwa ni energy drink? Mosambik. A mu walce ho neshobotse ubwo icyo mwuzanira urafata icyo walze ko nteshobotse ntuzeho wabonye ibyo mbakubwira dore ibi byose nibyo mbacagurira umwana wari nawe jya wurushyamo kurowe ni inshuti yawe murakorana ku kazi kuba yagusenereza ngenda umva ntacyo bitwaye erega wowe ugomba ntacyo bitwaye kuko bari guserereza urumva wowe mbona ntacyo bitwaye kuko baba batari gusereza kandi wumve ngo iyo umuntu ari muri pozisiyo nziza urumva nanjye hari pozisiyo nzageramo urumva nkaba numva kusereza ntacyo bitwaye nkaba numva ahubwo ari ukunyongerera amagarade nk'ubu nimara kugera nka miliyoni nk'icumi ni ubyumva muzatumire n'abavandimwe muzane bya toni muzane bya muhire muzane bya oliva na biriya bikoboyi byose mubyumva muzane bano bose dukorana hano mu kazi urumva muzane abantu bose mubyumva baserereze nta kintu na kimwe bizambwira numva ameze gutya erega buriya kugira ngo umuntu aguserereze bigire icyo bigutwara ni wowe wabyishyize biriya ni kompuregisi buriya uwo miliyoni icumi uvuga impamvu atababyitayeho ni uko aba yabona abantu bose munsi y'ibirenge bye kandi si ngombwa ngo umuntu agire ibya mirenge kugira ngo yumve ko arenze wowe ubwawe wabyishyiramo kandi bigakunda ukumva ko urenze nyine bigakunda buriya uwo miliyoni icumi uri kuvuga haje n'uwa miliyoni ijana yamuserereza bikakurenga You enjoy my pain too much, right? sometimes. Yeah, ushobora umunsi baraza uyu munsi biraza guhinduka nubona telefone yanjye y'isoni umuyumva yewe data umenye ko wahiye nakoze imvesitimenti urumva ya shodini ni nka visiti rwanda ubundi visiti rwanda urabizi ko ari shodini izere ko utansohokanye mu mafaranga uteganya gutsindira muri betingi utayafite hano ahubwo uceceka urumva uceceka ahubwo abantu batabyumva abasore bose baramutse bumvishe iyi imvesitimenti nakoze batangira kujya bayikora kandi haba hahirwa urumva tanyicira umuti ariko <laughs> ugira ikibazo ufite ikibazo nawe nawe wari ufite disipure n'ibanga iyo umaze igihe ubona ko ndimo ndarya amafaranga narakubwiye ngo ntabwo umuntu ahora ahirwa nta muntu ahora ahirwa none se ugiye kumaze guhirwa kenshi sawa nyine eh. Vic. That's it. Thank you, stupid. wajya wibangana kure iyo ndi mu kazi ko ntajya mbona uko ntuka nawe wajya ureka nkagutuka gusa ariko ndi mu kazi nyine nyine we ntabwo wemerewe kunsubiza usubize mpite mpite ntanga inani mpite mvarindwi yawe wanabikora wowe ndakuzi umukino abakiriya umukino utuka abakiriya ari bwo ntabwo nagututse ariko nyine <laughs> ese mfungurira mfata neza wowe ntabwo uzi kwifungurira ngewe ntabwo nkora hano ngewe ntabwo uyu munsi nakoze niwe wakoze ibintu byawe ibite byawe muryoherwa urumva udashaka kuryoherwa se kumbuga ngo muryoherwe ukanzwe n'isekuru nzana agakayi cyangwa urishyura oda yes benjamin mame gira inkuru nziza sasa eh iki cyo cyo uko byagenda kose urazana agakayi we we we bure bure bure nanjye niko mbibona kabisa What do you mean ko habaye amakosa It was a sure deal, right? Ntihari sure deal? Ariko Benjamin, ninde wundi wabonye ubetinga kuri Arsenal koko? noneho muhite mwinjira muri frame ibindi murabibwira hano kugira ngo sound itazagira ikibazo ibyo mwakujya sava ibindi ngo faruku mameri ibintu nk'ibyo murabivugira hano kakaanyu mama. Silence Wekuyumva? Mushireho silence twumve soundi. Mushiro silence. Okay. Sawa? That's fine. Record. Cameras. Okay. Uh, David, are Yes, sir. All right. abantu bavugana ukumva urukundo rubarimo neza hari n'abajya aho ngaho bagaterana imitoma y'uburofa ugahita wumva ari script eh, hari abantu bakundana uri kumva noneho ukaba ubibona neza neza nyine ko bakundana ku buryo niyo hagira ikintu kibatandukanye igihe cyose bazasubirana ariko hari abandi baba baziranye akantu kamwe gusa katuma bashobora gutandukana ntibazongere bagasubirana subiramo utari nijoro oya mani muri uwo muzi n'ibitari yego mani subiramo nyine ninjira ninjira ibihita wacye ku ikati ngomba gukatira kuko niko exactly anyway ibi bikunze ahubwo hakuzi ko kiro yakina filime romantike yayikina se byaha byokajya noneho uvuga ngo ahubwo ibi iki n'iki nabifatanyije yewe borokaje ushobora kuvuga ibya begiti egizagire ahubwo ahubwo anyway ibi bikunze nahita nakariya kazi nakariya kazi nakareka ubundi nkakomeza nkikorera bigende ibyo navuze ngo nakariya kazi nakareka nkikorera ibi gusa I'm so hyped right now okay <laughs> <laughs> ushobora guhirwa rimwe cyangwa kabiri ariko uba urihirwa ntabwo bibaho ushobora gushiduka n'utwara ufite uduhombye ahubwo nk'uko wabyibuye ndumva ukoresha umutwe wawe imana ishimwe ntabwo bikuje wabutse ndanezerwa ushaka kunywesha umuheha ushaka kunywesha umuheha mani tukomeze reka uru ahita ahinduka bakuzanira ikidiya cyabanjiye telefone ikimara ikimara bajiye ahita nitaba nishimye nyine noneho umuntu uri kuwo turi kuvana kuri ntuze ameze nk'ubwiwe akira akira akira ntabwo uri bwicare uraba akira ongera uhindukire umare nk'umureba turebe duhindukira nyine biromantikemana Nyine hapana kuza kugumisha aho mwana uri kuyijyana